Ningú creu ja en ells, soc vives Asseguts en bancs esperant el fin de Lliure sense més pretensions que escriure Vore per televisió els seus somriures Obrir el cor en canal ah, ah, ah, Gitar fins al final Estava bé que s'alcen ben pront a treballar I no s'acabarà mai con Maribel que dudes de 14 en este chat escales Cuidar al xen más traure de pobres pares Con tu fet el revolucionari des del chale Rajan de mi per comprar-me bambes cares Ningú creu ja en ells o pibes Asseguts en bancs esperant el fin de Viure sense més pretensions que escriure I vore per televisió els seus somriures Cares indiferents esperen Viure al carrer, disparar, a matar Cares indiferents esperen els indiferents esperen Viure al carrer, disparar, a matar Cares indiferents esperen Fumem sativa i porten sants al cotxe La gent per per si es passen les hores Fumar roca, picar roca, prendre roca El fracàs no seu és de l'escola Avui es fa de dia massa promptes estan tancades i obrin a patades totes les portes. Socialitzen les jaquetes furtades, lleis a North Face a la tenda, valdria el doble. Fer negoci per Wallapop, no són OGs però juguen amb un to. Avui es fa de dia però no és el sol. més i el trevei que es tira pel balcó. Jo sí que crec en eixos pibes que rapegen els bancs, que cremen el fin de que no els queda res més que escriure i convertir-se en les llàgrimes en somriures. Cares indiferents esperen Viure al carrer, disparar, a matar Cares indiferents esperen Cares indiferents esperen Viure al carrer, disparar, a matar Cares indiferents esperen